Comencé armando palet mi jefe tiene miedo de mi habilidad De Ahora puro palet de palo habilidoso Chauchera los chilenos, toma el al negocio Pa'l estado, estado moroso Precio de salir de la burbuja del barrio pulgoso donde aprendí mi yo brilloso. Mi yo brilloso. Chocha con los cabros del barrio pulgoso. Puedes salir tomando y tal negocio. Chocha con los cabros del barrio pulgoso. Puedes salir muy estudioso. Chocha con los cabros del barrio pulgoso. Puedes salir tomando y negocio. Chocha con los cabros del barrio pulgoso. Broca, con, con, con, con recursos fabricamos nuestra NASA Somos los flight aborreados de crianza Igual mis taitas me pusieron la mansa, ni que fianza Imagínate esa masa carnaza La fuerza de niños salvajes, libres sin paraje Pirujas que corrieron por su vidaza Que supieron poner límite a la familia de la plaza a la familia de la plaza a la familia de la plaza Chaucha con los cabros del barrio pulgoso Pueden salir tomando y pa'l negocio Chaucha con los cabros del barrio pulgoso Pueden salir Bobby estudioso Chaucha con los cabros del barrio pulgoso Pueden salir tomando y pa negocio Chaucha con los cabros del barrio pulgoso Se escapa un esclavo allá imagina la fuerza de barrio luchando por la misma causa. La unión post terremoto, ¿por qué crees que se causa? Con miedo sentimos el verdadero peso de la balanza. La avalancha se abalanza. El enemigo no puede vivir al lado de mi casa. La avalancha se abalanza. Los vecinos se respetan en su cancha. Respete código de callaza. Recuerde que mañana nos harán pelear por aguasa. El graffiti del hermano que murió ya no se tacha que las almas van borrachas Respeto tu negocio, es la línea de tu cancha Respeto tu familia, es la línea de tu cancha Respeto tu cuerpo, es la línea de tu cancha La línea de tu cancha La línea de tu cancha La línea de tu cancha con los cabros del barrio pulgoso Pueden salir tomati y para negocio Chocha con los cabros del barrio pulgoso pueden salir Bobby estudioso, ya con los del barrio pulgoso Pueden salir tomando y negocio, ya con los del barrio pulgoso Se escapa un esclavo, hay chancho goloso Hay goloso Hay goloso